想要搞再搞标？那这个是多少钱？一片三百啊，四十看啊。三百块。随行随愿啊。好，里面请哦。老板，什么妈呀？这个？那个一片三百啊，嗯，试试看啊。 个这样弄啊，呢，两颗两百五。哎，拖几袋那么啊？好啊，好啊，来这坐哈。啊？哎哎，还要几三百八八啊，三百啊。哎，边 啊，无，迄个锅边啊嘛是啊，卖啊，啊，用用一点点啊，好用。就是啊，点，也方点，对啊？嗯。 哎，哎，要一嘛好，好，我家用，你坐啊，好，哎用那用那绳子用啊，好，好，好，现在也吊啊，好好，大家看看喽。

漂亮，是。无啊，就是靠腰行，路听我看看你这里，就可以这里。 没有。对。对。谢谢。Thank you.